Tô esperando o carro vir Me manda, já vai sair Tô indo pra balada, não sou sua namorada Nada garantido, sabe, um perigo Baby, não quero te ferir Mas cê tá solto, até que tu és perto. É isso que tu tem que fazer Oh, oh, oh. Sou água no deserto Tenta tá me manter perto É isso que tu tem que fazer Se botar no seu lugar Me idolatrar Se botar no seu lugar Se dedicar ah, ah, ah, de manhã. Eu sei que tu não passa de um fã Demora pra responder, finge que não viu Mas que é o meu bebê, baby, let's be real Consequente Mexe com tua mente, não sei por que tu mente Lembre-se Tu é o interessado, eu sou o interesse Cê tá certo, tá que tá esperto derreter Mas baby, lembra do que eu falei Tu vai ter que ralar pra conseguir me ter Fugir pra quê? Quando é um desafio é mais gostoso Desafio você Apaga esse incêndio, esse fogo <laughs> Faz barulho pra esses dois.